kayong nanonood, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Yeah, yeah, yeah, yeah. Support lang ha. Ah. Ang content natin ngayon ay, manood ka na lang. Busy ako ngayon. <laughs> Gagoy! Intro muna! Real <laughs> talk sa mabungang nera dyan! Gigigil ako sa inyo! Bago kayo manlight ng ibang tao, siguraduhin din yung nakasipilyo kayo. Ang baho na nga ng hininga nyo, ang baho pa ng ugali nyo. Saksak nyo sa baga nyo. <laughs> Gagoy! A few moments later. Shoutout nga pala sa mga may jowa dyan, a-advisean ko lang kayo. Pag mahal mo, mahalin mo ng totoo para hindi na umabot kay Tulpo. A few moments later. Yung pinagkaiba ng noon at ngayon, noon, kapag maganda, liligawan agad. Kapag ngayon, kapag maganda, titignan muna baka bakla. Ginagawa mo! A few moments later. Ang mga masasabi ko lang sa nagsasabi sa akin na tamad daw ako, hindi ako tamad. Sadyang masipag lang ako. Magpahinga. Ginagawa mo. A few moments later. Advice ko lang sa inyo mga ma-friend ko at magiging soon to be ma-friend ko ah. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo sa taong hindi ka mahal. Tandaan mo hindi ka sardinas para ipagsiksikan mo ang sarili mo. Takulang kang tibuti tap na mariing ta pinagpampanunot mo. A few moments later. Tanong lang ma-friend, may nakapagsabi na ba sa'yo na ang cute mo? Kung wala, wala tayong magagawa, ganun talaga. Pero huwag ka magalala, kasama mo ko. Gusto kita eh, na... A few moments later. Real talk, huwag kayong magagalit um, mga girls. Baka mag-dislike kayo dito. Sasabihin ko lang yung totoo. Ang mga lalaki, kapag kinikilig, upo lang yan sa tabi. Pero ang mga babae, pag kinilig, utang, kawawa katabi niyan. A few moments later. Yung feeling na mamamatay-matay ka na sa selos. Pero hindi naman pala kayo. A few moments later. Ang pera ko guys, parang coke. Kung hindi sakto, palaging zero. Ayo pala kasalo. Giniagawa mo? talaga. A few moments later. Minsan sa dami ng problema ko, gusto kong umiyak at tumakbo sa malayong malayo. Kaso as usual, tinatamad ako. <laughs> A few moments later. Ginagawa mo? <laughs> oh, no, no, no, no. <laughs> A few moments later. Paalala lang! Don't forget to subscribe! My my friend! my friend na tayo ah! Sa nanonood. Love you!